Ustadz Azhar Idrus. Sebab daripada soalan-soalan jemaah yang bertanya kepada Ustadz Azhar Idrus itu mewakili kita dan saya juga ya. Kadang pertanyaannya sama tapi kita kadang nggak tahu gimana istilahnya nak bertanya ya kan. Nah langsung saja guys tanpa lama-lama jom kita tengok video Ustadz Azhar Idrus ini. Let's go! Ada lagi yang nak bertanya? Kita baru ada lebih kurang 40 soalan. Oh, kita 40. perlukan lebih kurang 200 soalan lagi. Masya-Allah. ha, <coughs> pelan-pelan, ha, pelan-pelan. Kalau budak kutip derma tu tak lalu kat kita, panggillah. Ni dok dia tak lalu selamat, selamat. Nampak. <laughs> Be kuat. Bakhil. Eh. Bakhil. Pelan-pelan. Dik jangan ikut dia. Lalu kok ha. Ni, cu tengok keliling. Orang duk panggil, dia tengok keliling. Ha. Ha, itulah harta. Yang kita letak dalam beg itu harta kita. Ha, yang kita makan bukan harta kita. tu jadi tai. Nah, masuk jambang tu. Yang kita pakai bukan hak kita. tu jadi kain buruk. Hak kita, hak kita, hak kita, harta kita, kita beri korang. Itu ha, harta kita. Nabi kata, Mak akal tu makat ablai itu. Apa yang kamu makan itu akan jadi taik. Wa ma labistu faqad afnaitum. Apa yang kamu pakai mahal mana pun jadi kain buruk. Tapi ma sadaqtum apa yang kamu derma faqad abqaitum. Itu harta kamu yang kekal. Neh. Ha. Orang puan ada kutip tau. Ada? Ha, beres. Jangan ada kutip. Orang puan dia duit banyak. Ha, orang puan dia duit banyak pada laki dia. Betul tak? Duit dia suku. Laki dia bagi suku. Minta dengan lelaki pula suku. Curi hak lelaki lagi suku. <laughs> Faham lagi? Ha? Aku tahu aku banyak hilang. <laughs> Allah. Ha. Baik. Teruskan memberi dan mengutip derma. Walaupun saya memulakan menjawab persoalan, teruskan kutip derma dan teruskan menderma. Tak ada masalah. Baik, kita pergi pada soalan yang pertama. Jangan berhenti kutip dia sehingga selesai. Seorang tuan lembu ada seekor lembu untuk dikorbankan dan dah cukup tujuh bagian untuk korban. Kemudian lembu tu hilang. Tuan lembu pun hutang lembu dengan tukang tu, tokai lembu lain dan bayar hutang lembu tu selepas tujuh bagian orang yang nak korban itu bayar adakah sah lembu itu dikorbankan? Jawabnya sah. Betul. Mula-mula nak beli lembu, mula beli ada lembu seekor. Bila ada lembu seekor, dia pun panggil orang, siapa nak masuk korban, saya ada lembu seekor. Orang pun kata tujuh orang bersetuju. Bila bersetuju, lembu korban itu hilang. Dia dengar dia nak kena korban, dia pun lari. Jadi tokel lembu, beli lembu lain pula sebagai ganti. Pokoknya haruslah. Faham lagi? Cuma kena ingat. Bila lembu yang pertama hilang, kita nak ganti lembu, nak beli lembu baru, kita ambil lagi sekali lagi wakil jual beli daripada orang yang masuk korban. Nah, ha? telefon maklum, duka cita lembu saya hilang, saya nak korban. Jadi esok saya akan beli lembu baru sebagai ganti sila tujuh orang ini dah ha, lapaskan wakil membeli lembu. Faham? Jadi masing-masing masuk korban pun berkata, saya wakilkan awak membeli dah bahagian satu bahagian daripada seekor lembu korban saya. Tujuh orang ucap, boleh pergi beli lembu. Faham? Itu cara dia. Nah, ha, dia ingat eh, nak masuk korban bukan lembu kita, Dua perkara kena buat. Pertama, wakil dia orang belikan lembu. Yang kedua, wakil supaya sembelihkan. Okey. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Saya muallah beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendapatan keluarga saya bagian besar dari sumbangan yang sumber yang haram. Tapi ia perlu untuk membiayai, menyara keluarga. Kalau saya membeli peralatan memasak contohnya seperti kuali dengan duit tersebut adakah makanan tersebut dikira haram terima kasih doakan saya istiqamah semoga kamu termasuk dalam orang-orang yang istiqamah dengan agama Islam amin amin baik kita memasak kita beli kuali daripada duit haram contoh kita kita masak adakah makanan itu jadi haram Dengar baik-baik. Makanan jadi haram bukan dengan kuali yang haram. Tapi kuali yang najis. Okey. Kita pergi makan kedai orang kafe, kuali itu tadi diletak minyak babi. Ha, untuk makanan orang kafe order. Bila kita order pula mi goreng, dia ambil kuali yang sama, tidak basuh secara syarak. Ha, kuali itu najis. Kalau najis yang diguna tadi mutawasita, mutawasita wajib basuh air bersih sekali sekurang-kurang. Kalau najis itu mughallaza, wajib basuh air tanah dan air bersih enam kali. Tapi orang kafir dia tak reti. Faham? Maka kita makan nasi goreng yang sudah terkena najis, situ haram. Faham? Ada pun kuali yang dibeli daripada sumber yang haram, dia tidak menajiskan makanan. Tapi perbuatan kita membeli dengan benda yang haram itu, perbuatan itu berdosa. Faham? Ha. Soalan seterusnya Apakah hukum kita Upload video yang mendedahkan aurat Di dalam YouTube hmm. ha, Ini zaman YouTube Jawabnya apa yang halal Halallah upload kita Apa yang haram ditengok Haramlah perbuatan kita Kita ambil satu video Contoh Banyak dia ni nak video-video bukan saja daripada syarikat-syarikat filem, drama dan sebagainya. Video dari netizen sendiri. Nak, hmm. nah, gambar gambar bini pakai seluar pendek dalam rumah, gambar bini berkemban, gambar bini rambut tak tutup aurat, boh dalam video, masuk dalam YouTube. Betul tak? Ha? apa? bersuka-suka? Nah, macam-macam tanda silaturahim dan sebagainya. Nah. Semua tu haram berlaku. Nah, siapa yang rela model menjadi model yang nampak aurat, maka dia berdosa selama dibuka, di-view oleh orang. Sepuluh ribu view, sepuluh ribu dosa. Nampak tak? Ha, itu dosa yang mudah bagi orang-orang yang sengaja. Adapun kalau video itu bukan tuan dia yang upload tuan punya badan nampak aurat tidak reda. Orang lain yang ambil, yang letak. Maka tuan badan tidak berdosa. Orang yang upload ah. yang berdosa. Faham? Berhentilah kita duduk letak video-video bisnes, berniaga dan sebagainya. Dedah aurat. Faham lagi? Dedah aurat ini adalah perintah iblis. Tutup aurat itu perintah Allah. Faham lagi? Ah, sebab tu pernah seorang ha, perempuan dia kata saya nak tutup pakai tudung tapi suami saya tak bagi. Ha. Ha. Dia kata saya nak pakai tudung tapi suami saya tak bagi. Jadi saya tak boleh pakai. Kita jawab itu bukan suami awak, itu iblis. Kerana konsep agama Islam, apa yang Tuhan wajibkan, Maka siapa yang larang Dialah Iblis Iblis sentiasa Menyuruh perkara yang Tuhan Larang Dan Iblis sentiasa Melarang apa yang Tuhan Suruh Betul atau tidak? Betul ha, Jadi awak tak boleh ikut Iblis itu Ikut Allah Yudnina alaihinna min jalabibihinna Faham? Allah yang suruh pakai tudung Untuk tutup arat Iblis kata jangan Allah kata semayang, Iblis kata jangan semayang. Allah kata bayar zakat, Iblis kata jangan bayar zakat. Allah kata jangan minum arak, Iblis kata minum. Allah kata pakai tudung, tapi suami tak bagi. Suami tu Iblis. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Akikah untuk anak laki-laki berapa bahagian sebenarnya Ustaz? Kalau nak sambuk, nak semalih lembu, ada orang kata dua bagian untuk satu anak laki-laki. Ada orang kata satu bagian saja. Ha, itu sebab suruh mari sini. Supaya jelas. Faham? Anak laki-laki, kalau kita nak dapat yang banyak pahala, afdal dua ekor kambing. Ingat tak tu? Atau dua bahagian lembu. Tetapi kalau kita nak dapat yang sah saja, cukup dengan seekor kambing sudah sah cukup dengan satu bahagian lembu sudah sah jadi jawapannya anak laki-laki akikahnya dua bahagian afdal satu bahagian sudah sah faham soalan seterusnya tidak lipat jari kaki ketika sujud adakah sah salat sebahagian ulama mengatakan tidak lipat jari-jari ini adalah tidak sah Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, paling ramai di kalangan sahabat. Jadi sebaiknya kita raikan pendapat ini kerana inilah yang selaras dengan hadis iaitu Nabi kata Allah perintahkan kita sujud dengan tujuh tulang iaitulah dahi, iaitulah dua tangan, iaitulah dua lutut dan perut-perut anak jari. Maknanya ni berlipat jari Semua. kita. Ha. Bukan gini dan bukan gini. Okey? Jelas. Soalan seterusnya. Betul ke nak sujud sahwi kena niat dulu? Kalau tak niat batal semayang. Jawabnya betul dan tidak betul. Apa yang betul kalau kita semayang seorang diri dan kita nak sujud sahwi wajib niat. Kalau tidak dikira menambah-nambah perbuatan dalam semayang. Kalau kita semayang berjemaah jadi makmum Imam sujud sahwi Makmum tidak perlu niat apa-apa lagi Imam sujud, kita sujud saja kerana mengikut imam Faham? Soalan seterusnya Apakah hukum mandi di Sunway Lagoon? <laughs> Maksudnya gimana? Ada juga eh? Apa hukum mandi di Sunway Lagun? Haa Jawabnya mandi di mana-mana pun harus. Al aslu fil kulli asya al ibaha hatta jaa dalilu ala khilafihi. Kaedah hukum kita asalnya semua diharuskan melainkan jika sudah ada dalil yang menunjukkan tidak harus. Makna konsep Islam ini dia harus dulu kemudian baru jadi haram. Ada sebab. Bukan haram dulu. Jadi melancong harus main bola, harus main snooker, harus main badminton, harus pergi mancing, harus main dam, harus uh, berniaga, harus buka kedai, harus hang. Uh, semua harus dulu. Menyanyi harus. Bila haram? Jika langgar peraturan. Bila bola itu asal harus jadi haram? Tak tutup aurat main bola. Haram. Jadi haram kerana tak tutup aurat ke kerana main bola? Tak tutup. Tak tutup aurat. Bila mat binten jadi haram? Kerana tidak semayang. Booking dewan pukul tujuh sampai pukul sepuluh Hangus maghrib. Faham? Jadi haram kerana main binten atau tinggal solat? Tinggal, tinggal solat. solat. Ha, baru faham. Dah. Ah, <clears throat> Jadi mandi pun harus. Mandi laut harus, mandi sungai harus, mandi longkang harus. Mandi apa lagi? Mandi waterfall air terjun harus. Mandi air embung harus. Mandi laut harus. Mandi pantai harus. Mandi pasir pun harus. Bila haram? Ah, ha, dipanggil aridiyun. Sebab-sebab yang mendatang. Kenapa mandi di Sunway Lagun jadi haram? Kerana dedah aurat. Pakai spender. Faham lagi? Orang tam- nampak aurat kita. Terak. Apa mana aurat? Anggota badan yang wajib tutup. Bila pergi mandi, buka ke tutup? Buka. Yang wajib jadi tak buat. Haram. Faham tak lagi? Oh, baru faham. Jadi kalau kita mandi sambil lagun, mandi telanjang. Tapi kita seorang yang ada di Selangor ni. Orang lain semua meninggal. <laughs> Harus. faham? Ha, dia masalah aurat kena faham. Betul, betul. Nah, orang perempuan pakai bikini. Two piece orang putih panggil. Nak, kita okey lagi pakai seluar pendek bini kita. Kalau Cina, kalau orang kafir, two piece. Sini tempurung dua biji, sini kari pap sekeping. <laughs> ha, ha, tarik tali tepi ni. Halal ke haram tengok? Haram. haram. Majlis itu jadi majlis maksiat. Jadi hukumnya kalau begitu, haram. Ha. Nak mandi boleh mandi di tempat tertutup. Tertutup. Bang. Ha, sekarang ada hotel-hotel yang dalam bilik hotel itu ada kolam renang. Ha. Ah. Ha. Di position ada satu yang bunga. Pernah panggil lupa. Aku tak duduk lagi, tak ada duit. Tak duduk. <laughs> Hang lagi. Ha? Apa tu Sauda? Kang, kang. <laughs> Kenapa jadi Abang tu Sauda? Apa dia nama apa? Alexis. Like di Ampang dekat KLCC saya tengok ada satu dalam apartmen uh, eh, dalam satu bangunan hotel yang setiap bilik kita ada kolam. Tak besarlah, muatlah mandi dengan keluarga. Ha. Kita dengan bini kita pun boleh mandi tu. Betul tak? Atu ah, tak payah pakai karipap. Kita dua orang mandi gitu macam Doraemon. Dong. <laughs> Lagi. Atu ah, halal ke haram? Halal ha. kerana tidak ada mata yang Melihat ha, Islam itu indah bukan agama haram Islam itu agama mengawal Bukan tak boleh tapi ada solusinya Faham? Ha, jadi yang galak gatal sangat nak mandi open lagu tu ha, Pergi sewa Lexis Lexis tak mahal 700 satu malam Nah, Ha? Bawa bini Seronok Tu nak? Halal ke haram? Kita dengan bini kita mandi telanjang Halal Halal nak, nak nak yang tua-tua dah ni, pengurusi pun semua. Faham lagi. ni? Ha. Sebab dia orang ni nak jimak tak leh dah. Tak ada kemampuan. Ah. Jadi berseronok lah dengan melihat. Betul tak? Ah. ah lepas ni ingat. Ha. Ha, ingat. Nah? Ha, abang tadi ustaz kata tadi boleh mandi telanjang lah kita. <laughs> Ha, ni, kata, bini tu ustaz, Faham lagi? Ha, ni pengurusi kata. Ha, jadi kita mandi telanjang malam ni. Ha. Ah, boleh ha, gitu ha, ya Allah. Ha, Menirukan ha, suaranya ya Allah. Ha, buat lalu malam ni. Ah. Faham? Ha, bini masuk mandi telanjang. Pengurusi pun masuk. Kursi tengok bini telanjang. <laughs> Meninggal dunia. Naik <laughs> pengurusi pun. Faham? Aduh. Allah. seterusnya seterusnya. Menasihat orang lain yang suka melewatkan salat hingga terkadang tertinggal salat. Semayang ini wajib. Dan dia ada waktu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kata Allah. Sesungguhnya semayang lima waktu ialah kewajipan yang wajib atas orang beriman dan dia ada waktu masing-masing maka kita nak semayang asar mesti dalam waktu asar semayang maghrib dalam waktu maghrib tak boleh campur-campur malakan musafir itu lain boleh jamak okey maka setiap semayang waktu waktu wajibnya itu adalah luas bukan pada ketika azan saja Berarti dipanggil wajib semayang ini wajibun muwasaun wajib yang diluaskan waktu. Maksudnya kalau maghrib itu dari tujuh setengah dan isyak itu lapan setengah Maknanya dalam waktu sejam itulah waktu wajibnya. Hmm. Bukan mula-mula. Faham lagi? Faham, Makna faham. kalau maghrib tujuh setengah. Bu- ha? Boleh semayang tujuh setengah. Boleh tujuh empat puluh. Boleh tujuh lima puluh. Boleh tujuh enam puluh tiga. Tujuh lapan suku. Lapan dua puluh. Semua boleh. Cuma ingat dalam sejam waktu maghrib, dalam dua jam waktu asar, dalam tiga jam waktu zuhur, dalam sejam suku waktu subuh, dia ada lima waktu. Waktu pertama, waktu fadilah. Waktu yang paling awal lepas azan, paling banyak pahala. Masya Allah. Waktu yang kedua, 15 minit lepas azan, dia panggil waktu ikhtiar. Waktu yang kita boleh pilih. Waktu yang ketiga, waktu jawas. Harus kita semayang. Contoh, waktu jawas, semayang zuhur pukul 3.30. Waktu harus, bukan haram. Faham? dan dia ada waktu karahah waktu makruh 15 minit 20 minit lagi nak masuk waktu lain waktu karahah dibenci kalau semayang waktu itu maksudnya semayang ni tidak berdosa semayangnya sah tapi pemilihan waktu itu tidak disukai oleh Allah, Allah. kalau kita sengaja dan ada satu waktu yang memang haram Iaitu waktu tahrim Hampir masuk waktu lain Baru nak takbir Haram perbuatan kita Bukan perbuatan semayang haram Melambatkan itu yang Haram Faham atau tidak? Faham yeah. Faham Faham Faham Melainkan Waktu isya Rati Anu panggil Rati Anu panggil waktu isya Isya ni lain dari yang lain Kerana kita semayang awal Boleh tadi 8.30 Sepuluh setengah pun boleh. Dua belah malam pun sunnah Nabi SAW. Waktu isyak ada dua waktu. Satu awal azan lapan setengah. Kemudian yang kedua Nabi Semayang lewat. Menunjukkan dua waktu ini. Dua-dua berpahala belaka. Jadi kalau kita tak ada sebarang program. Abdul Semayang isyak masuk waktu isyak. Kalau ada program, Abdul kita semayang selepas selesai program. Faham? Faham. Soalan seterusnya Ayah saya meninggal dunia meninggalkan sedikit harta Ayah meninggal dunia tanpa menunaikan hukum haji Adakah patut harta yang tinggal oleh ayah guna untuk puan haji Jika itu siapakah yang bertanggungjawab untuk tunai haji tersebut ha, bagus, okay, bagus Bagus, bagus, bagus ha, ah, ne? Ha, ah, Untung mari mengaji Duduk rumah buat benda Betul tak? Ha? Bukan lari rumah kita Ni nak pergi kuliah, bini tak bagi. Nak pergi mana bang? Ada kuliah mana ni? Allah janganlah pergi. Saya takut dia seorang. Semalam kan ada macam anak katak tau. Dekat dapur, dekat dengan kaki saya. Aduh, anak katak punya pasal laki tak pergi mengaji. Bongok tunggu. ah, lagi. <laughs> Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar bawa Nabi Ismail atas dukung. Faham? Mana masa tu? Di lembah Mekah Belum ada Kaabah Belum ada rumah Tak ada orang Tak ada kampung Tak ada sebeni e, Tak ada makanan Tak ada duit Tak ada air Tengok tak? Pengah panah Nabi Ibrahim dipanggil pulang oleh Allah ke Palestin meninggalkan dua beranak bertahun-tahun di bumi Mekah. Nak belum ada rumah orang, belum Betul. ada orang, belum ada apa-apa. Nak kita tinggal bini sekejap je dalam rumah. Ada kipah, ada nasi, ada air, ada macam-macam benda. Nak sejam je. Tak sanggup tinggal bini untuk datang benda yang wajib. Tak nak? Jawab di hadapan Allah. Nah. Ha. Atas dunia macam-macam kita boleh sping. Hang 360, 480, pang lagi. Ha, akhirat, mu sping, kelepuk, rebah berleping. Nah. Ha. <clears throat> Allahumma salli ala sallallahu Muhammad Oke okay guys itulah tadi guys ya Ceramah Ustadz Azhar Idrus Yang Masya Allah banyak sekali pengetahuan Ataupun ilmu yang kita dapat Ya kan sesuai daripada pertanyaan-pertanyaan Yang disampaikan oleh jemaah-jemaah masa itu Dan Masya Allah ya kita menambah ilmu Dengan mengaji via online bersama Ustadz Azhar Idrus ini Dan juga ada kelakarnya Ya Allah akbar saya sampai sakit perut tadi itu guys mau berhenti tapi gimana gitu kan ya udah tapi Iya, memang memang kelakar lah lawakan daripada usaha asasi Azra terus. Di luar nalar seperti itu guys ya. Tapi yang terpenting adalah kita memang harus ya teman-teman sekalian jangan pernah istilahnya melalaikan waktu sholat. Jangan sampai istilahnya ya kita terlalu apa namanya ya mengentengkan. Mengentengkan itu lalai ya terhadap waktu sholat. Kalau istilahnya ya, asal tinggal 5 menit baru kita sholat itu tak boleh. Itu waktu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya waktu adalah ketika azan ataupun sebelum kita istilahnya azan kita dah menunggu ah itu afdol sholat seperti itu teman-teman. Tapi kalau ada istilahnya dalam perjalanan ya kan. Nah, di situ mencari waktu yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang darurat memang betul ada hal-hal penting seperti itu beda lagi ya. Wallahu alam bisawab. Semoga ngaji kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam mengerjakan kebaikan mendapatkan kebaikan dan juga mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jazakumullah khair Ustaz Azhar Idrus. Allah atikal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan melindungi Ustaz Azhar Idrus daripada segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Terima kasih sudah support terus channel ini jangan lupa guys like share komen dan subscribe-nya karena itu sangat berarti bagi saya ya di share di share di share ke sosial media teman-teman sekalian ada Facebook Twitter Instagram pokoknya share aja ya ada WhatsApp juga kan nah itu teman-teman share ke grup-grup yang teman-teman masuk itu juga nggak apa-apa ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan segala yang benar dari Allah Subhanahu Taala dan apabila ada kesalahan itu murni karena kebodohan saya sendiri terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.